halos mondawin yung napi Itong tutuwa niya ngayon Iyo din yun, kala alam mo niya tanggap ko lang Kodyo, kan tidu Mo, di Tidu at kodyo ila, apin eh Kodyo ako na mo tidu Ha, cupik ya sama dek Mimpi dah perta karu lang, nak boleh apa nak dek Nak boleh baju, nak boleh omeh, ulang boleh Nak boleh omeh sekurang rosong, ulang boleh Hmm, dah itu dong jangan nga loa lah, lah, ha. oh, tu lo nga te te lu pe na nyo lai te le he be na nga pia nga pe na nyo le ha sam sam ka ko lo ko ma no lai kopi du ma te le do mo lai ti solo ke solo ke dalam toples tu nyo to lu me la na u na ma no lai do oh di kon dai sam kopi na mundu pulangkan